durii durii Maaloo yaa Waaqayyoo nuti si kadhannaa si qofatti yaannaa. si malee qabna ati hin gammaddu du'a namootati lubbuu nama tokko hilaaltu qoosaatti. Dhiigni qulqullaan. who meenga anuun only maalo menga kiyya du'a gar malee kana malo nurra kaasi gadda keenya bisi mana booti keenya du'atti nafine nuti caallisine. du'a gar malee kana maaloono nurraa kaasi gadda keenya hambisi mana abbootii keenya duwwaatti nafine nutti hin caallisine. taata Irbaa taanuuf taate gaddiif maataa buusuun boo'ichi sammaate qeerraa buqqa'uuf dhumaatiin sabaa kee sodaataa jira cufuun Quufteetti ijoolleen kee hedduu boonye. mim